Muito Oi. Eh, vai do tirandeiro eh, base. Hum? umva noneho ubusambo burandenze ni k u r i kw'imana kari akantu gatekereje uti kanze mbakange mbakange kanze gahawuri urabera ubwoko mukanze yesha uva ko bavuga giki akabonye biragaragara ndamukanga sha umva uranyishyura ndamukanga cyakora cyo ni uburenganzira bwe none se ngo bimeze bite cyane fureshi cyane kurusha uko ubitekereza cyane nyine nari ngukumbuye kubera ko urumva hari ukuntu nyine hari ibintu mba numva se urumva nyine twa nyine nabyishimiye nyine byiza ubwo urutumbiriye reka ndagukunda mwa subize kandi cyane urumva mm. sha nyine ndagukunda cyane ariko uh, ah, by the way wowe ubushize mm. ubushize wambwiye ko mm. uzanjyana hahandi harasubira ngo ni ikibazo kandi wowe ukora umbeshya mba ntabwo mubesheshe uzi se uh, nitutagerayo n'uyu munsi sibyo tuzajyayo basi next sibyo oke nta kibazo gusa nyine wowe mbeshya umbeshya gihe dore nk'ubu ngubu ugiye ubundi kuba ah. ukunda kundutisha akazi buri gihe buri gihe kaba ari akazi akazi nyine ewa ameze neza ku buryo urumva buri gihe wowe ni akazi byawe ni akazi nyine ni akazi nta akazi si ubuzi ukuntu ari ingenzi buri gihe wumvihiriza buri gihe uko ngushatse utangira kuzanamo akazi n'ubu ngubu sinzi uburyo nagufatisha ariko ntukivumbure ntukivumbure <laughs> ariko nanone uri kwivumbura biranezeza ukuntu uba ugaragara iyo uri kwirakaza <laughs> yewe we mu mazi <laughs> urumva sha nyine ariko ushobora gusigaho ari icyana cyiza ukuntu uteye we urateye shara uzi ngahindukira ndebe basi hmm? umva noneho ubusambo burandenze ni ukuri kw'imana <laughs> ni ukuri maze maze oh. ah, ariko utuntu twose nzatwugura ntugire ikibazo yego hmm, mbega nuko waba ubayeho gutinda umutwe <laughs> leta yitaye amashuka bureke fasite nitubyuka tubikube mu mashifuti n'ipikipiki nyagasaka hayifuti yehe sevude deta bite dufatira amateni dufite mbega eh, mwana mbega mwana eh, eh. أريد من أريد أريد أي أنا أنا أكون بكون بس بس يا بدي يجيلي أي أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ada ini tuh itu udah bisa tak kure udah tak kure eh kalau orang nanti cakap itu kalau nggak bisa nah 대박. 응. 무슨 때 찍어줄게. 아, 너무 가까워. kanze mbakange mbakange kanze mbahawuri urabe rero ngiye kumukanze yesha uza ko bavuga akabonye ndamukanga sha umva uranyishyura ndamukanga cyakora cyo Primeiro cara já cocheava. Cara já cocheava. kabdo mukange umusabiriye kuzihabura Você está byo yigeze bose bitare tubonane naje mukange لك جمع جماليني دي جمال في ايه يا جدع؟ عامل ولا